नमस्कार मेरो नाम सबिना के रामदेल स्थानीय तहको चुनावमा म वडा सदस्य भएर चुनावमा उठेँ र अहिले म कार्यपालिका सदस्य भएको छु म हराभरा दिगो कृषक महिला समूहको सचिव अनि मलाई चाहिँ हराभरा दिगो कृषक समूहमा बिपिपी परिवारको सहयोगमा तरकारी करेसा तरकारी खेती सिकाउनु भएको थियो अनि स्थानीय लोकल बिउ नै मैले रोपेर खेती गरेको छु स्वास्थ्यको लागि त राम्रो छँदैछ अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्दाखेरि उत्पादन कम भए पनि माटोको उर्वर शक्तिमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ रासायनिक विषादी छरेको छैन अर्ग्यानिक तरकारी खेती नै गर्ने भएर आफूले खानको लागि खेती गरिरहेका छौँ भैँसीको गोबरहरूबाट मल बनाएर प्रयोग गरेका छौँ किराहरू लाग्दा चाहिँ भैँसीको पिसाबमा पानी मिसाएर हाल्ने गरेको छौँ त्यसको फाइदाहरू भनेको चाहिँ हामीले खानको लागि आफू स्वस्थ हुन्छौँ अनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि नै फाइदा भनेर विषादीहरू नराखेको विषादीहरू राख्दा चाहिँ उत्पादनहरू बढी भए पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भएको कारणले गर्दाखेरि प्रयोग गरेको छैन पृथ्वी परिवारले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो समूहमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु नमस्कार मेरो नाम सबिना विसिन्की रमदेल म हराभरा दिगो कृषक महिला समूहको सचिव र समूह गठन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दिदीबहिनीहरू कुनै पनि समूहमा बस्नुभएको थिएन आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्ने त्यस्तो कुनै पनि ठाउँहरू थिएन नमस्कार मेरो नाम सुशीला रमदेल म हराभरा दियो कृषक महिला समूहको कोषाध्यक्ष पहिला सुरुमा मिटिङ बस्दा चाहिँ चौरमा बस्ने गरेको थियो अनि चौरमा बस्दा चाहिँ अब माइनटहरू लेख्न र अब सबैजना अब घाम पानीमा बस्नाले धेरै गाह्रो हुने भएकाले सबै महिला दिदीबहिनी मिटिङमा बसेर भवन भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो भवनभित्र भयो भने मिटिङ सञ्चालन गर्न अब तालिमहरू आयो भने सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर भवनको कुरा हामीले विविध परिवारसँग गऱ्यौँ अनि विविध परिवारले चाहिँ हुन्छ भनेर समन्वय गरेर बिबी परिवारबाट चाहिँ जस्ता अनि इटा बालुवा गिटी अनि त्यहाँ पछि एङ्गल सहयोग हस्तान्तरण भयो पचास हजार हामीले सम्मबाट खर्च गरेका छौँ चौतिसजना दिदीबहिनीले यो भवन बनाउँदा चाहिँ कम्तीमा पनि सात आठ दिन चाहिँ काम मजाले गर्नुभएको छ होइन सबैले भ्याएसम्म आउनु भएको छ दुई तिन घन्टा दिनको दुई तिन घन्टा तिन चार घन्टा भ्याएसम्म काम गर्नुभयो नमस्कार मेरो नाम चाहिँ अनिता रम्तेल महिला समूहको सदस्य हाम्रो यहाँ समूह गठन नहुनु जस्ता चाहिँ यहाँको महिलाहरू बोल्ला ओर्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो अहिले हामी समूहबाट हरेक तालिमहरूमा गयौँ अनि त्यसपछि बोल्न आफ्नो परिचय दिन अनि आफ्नो नाम शुद्ध लेख्न सक्ने भयौँ नमस्कार मेरो नाम चाहिँ कालिका रमतेल हो उपाध्यक्ष अनि मैले चाहिँ यो विभूति परिवारबाट भैँसी पालनको लागि सत्तरी हजार निर्व्याजी रकम पाएको थिएँ भैँसी किनेको थिएँ अनि त्यस पछाडि मलाई हप्तामा दस हजार जति चाहिँ दुध भाडा हुन्थ्यो अनि चार हजार जति चाहिँ त्यसलाई ढुटोर दाना खुवाउनु पर्थ्यो अनि मलाई पाँच छ हजार चाहिँ मलाई बच्थ्यो अनि ती पैसाले चाहिँ म बच्चाहरू पढाउने अनि घरमा यसो चिनी चियापत्तीहरू खानलाई अलिअलि समूहतिर बचत गर्नलाई नि पुग्ने थियो मैले पाँच वर्ष अगाडि एउटा बाख्रो यही कृषि समूहबाट दिनुभएको थियो त्यो बाख्राबाट अहिले दसवटा बाख्रा भएको छ वर्षमा त्यो बाख्राबाट आमदामी त्यो पाठाहरू बेच्दाखेरि वर्षमा चालिस पैँतालिस हजार लिने गरेको छ अहिले अहिलेसम्मको सदस्यहरूले आफै हिसाबहरू गरेको अभिलेख चाहिँ राख्न सक्ने हुनुभएको छ